com a Ajuntament tenim les eines que tenim, no? però, però, però hi ha coses que podem fer. La primera és reforçar el dret a l'habitatge al màxim possible, és a dir, garantir, ara, per exemple, no? gràcies també a la mobilització veïnal, doncs a Via Laietana hi ha un edifici no? de 18.000 metres quadrats, 11.000 metres quadrats són de propietat municipal, i allà es faran no? 100 pisos de, de, de, de, de, de lloguer, 100 pisos públics de lloguer, per llançar un missatge clar, que és que no volem que la gent de, del barri hagi de marxar del barri. Però clar, hi ha un tema de fons aquí, que també és que els preus del lloguer estan pujant pujant molt doncs, als, a, la, a la ciutat. No? Les pujades són pujades absolutament desproporcionades i aquí nosaltres com a Ajuntament estem dient doncs, que s'ha de, de modificar d'una vegada la llei d'arrendaments urbans. No? Si tenim una llei d'arrendaments urbans que només, si això es canviés, si es passés de 3 a 5 anys als contractes mm. de, de, de lloguers, ja a, a, alleugeríem la situació de moltíssima gent. Però aquí s'han de controlar el, els preus de, de, de lloguer privat, que és el que fa Berlín, que és el que fa París, que és el que fan ciutats que, diguem-ne, que estan molt avançades en matèria de, de política polítiques d'habitatge i, mentrestant, fer una inversió, diguem-ne, molt forta des de les administracions públiques i com a Ajuntament ho estem fent per tenir un parc públic de lloguer. Nosaltres a Barcelona tenim un 1,3% de parc públic de lloguer. Amsterdam en té un 20%, Viena té un 30%. Això no, no hi arribarem, a aquestes xifres, en els propers 8 anys, evidentment. Però mentre fem això, doncs, control dels, dels preus de lloguer, doncs, regulació de la llei d'arrendaments urbans, que es puguin extendre al, al, al, al temps dels contractes, i mentrestant nosaltres aquí el que estem demanant és que com a mínim hi hagi, hi hagi un índex de referència. No? Li estem dient a la Generalitat, fem un índex de referència per districtes. Quan hauria de pagar bueno, la gent? Ara, ara han fet l'índex de referència. Però ha de ser un índex de referència vinculant, i aquí això és molt important que la Generalitat s'impliqui també perquè sigui un índex vinculant, és a dir, que, que, que això tingui una... O sigui, una... quines crítiques li fa a l'índex de referència que ara hi ha? Perquè ara el ciutadà pot anar, pot entrar al web, pot veure en aquell barri quin índex de referència hi ha de lloguer per aquell barri uh mhm. -huh. i com a mínim tenir un paràmetre per veure si sí, el paràmetre el tenim, o no. El paràmetre el tenim, però hi ha d'altres... vinculant? No, que hi ha d'altres ciutats on si això no es compleix, etc etc, pots anar a un jutge, pots tenir la possibilitat de reclamar judicialment, que té un caràcter de vinculatorietat i et permet fins i tot judicialitzar l'incompliment d'aquests índexs. O sigui que ara és un índex de referència que ja mm. està bé, perquè ja el que estem dient és, a partir d'un determinat preu, en les condicions actuals, en les condicions de renda, de necessitats habitacionals, això pot resultar abusiu, no? És el que estem dient. I jo crec que hem d'anar cap aquí. Però, sens dubte, el tema de fons és la llei d'arrendaments urbans. Mm. I aquí nosaltres tenim partits a l'Ajuntament, tenim Ciutadans, tenim el Partit Popular, tenim el PDeCAT, que podrien fer coses perquè el PP doncs, canvi aquesta llei i els demanem que s'impliquin també en això. Clar, tenim fons especulatius que estan venint a la ciutat, estan comprant pisos sencers i el dia següent això multiplica el preu dels pisos per quatre vegades, no? en, en molts casos. Hem tingut un cas recentment al carrer, al carrer Leiva, no? on, on hi havia un fons d'inversió que havia fet aquesta operació. Com aquesta operació no es va comunicar adequadament, doncs l'Ajuntament de Barcelona va exercir el, el dret, de, el dret de, de retracte i va comprar aquell edifici abans que ho fes aquest fons d'especulatiu. De, de, Això no es pot fer en tots els casos, naturalment, no podem fer a tota la ciutat, però ja dic, estem fent servir totes les eines, absolutament totes les eines que tenim al nostre abast per combatre el fenomen de l'especulació i de la gentrificació, que sens dubte és un dels principals problemes que té la ciutat.